კოლცენტრების საქმეზე რაც დრო გადის, უფრო მეტი ფიგურანტი ჩდება და უფრო მეტი დეტალი ცირკვევა. მაგალითად, ქრონიკის მიერ მოპოვებული დოკუმენტით საინტერესო სურათიც იკვეთება. ზოგადად, კოლცენტრების საქმეზე საერთაშორისო და ქართული გამოძიებაც მიმდინარეობს, მაგრამ ოპოზიციისთვის ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი და საკუთარი ძალების ჩართვა სითხოვს. ხელისუფლებას ეს საკითხი კი უფრო მეტად უმყარებს, ეჭს რომ ოპოზიციას ამგზით დანაშაულში ეჭმიტანილი მათივე ლიდერების გადარჩენა სურს. თამარ შარიკაძე გაგა გვაცნობს ახლა ახალ დეტალებს სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით. თამარ, რა ირკვევა ქრონიკის მიერ მოპოვებული დოკუმენტებით? ქრონიკის მოპოვებული მასალებით ირკვევა, რომ კოლცენტრების საქმეში ახალი გვარები არახამია ვაშაძე უსაფუძვლოდ არჩნდება. ჩვენს ხელთ არსებულ ხელშეკრულებას ხელს დავით არახამიას ძმა, მიხეილ არახამია აწერს. სწორედ ამ დოკუმენტით დგინდება, რომ კომპანიამ, რომლის მეწილეც დავით ვაშაძეა, აღმაშენებლის 75 ნომერში მდებარე ფართი მიხეილ არახამიას კომპანიას მიაქირავა. ეს კი სწორედ ის მისამართია, სადაც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა კოლცენტრების კვალს მიაგნო. მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ვაშაძე ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს. მისი ძმა კი ამ შენობაში გახსნილ სასტუმროზე პასუხისმგებლობას არიღებს. ფაქტები სხვა რამე სხვა. ოპოზიციის ნარატივი უცვლელია. მათ ისევ საგამოძიებო კომისიის შექმნას ურთ. უმრავლესობა კი ოპონენტების მხრიდან საქმის მასალებზე წვდომის მცდელობას ხედავს. რა წერია ქრონიკის მოპოვებულ დოკუმენტებში და როგორ მიდის კვალი დავით კეზერაშვილის კოლცენტრებიდან არახამია ვაშაძემდე ამას ჩვენ სიუჟეტში ნახოთ. დალოქული შენობა აღმაშენებლის 75 ნომერში შპს მისანს ეკუთვნის, რომლის 25%-ს გიორგი ვაშაძის ძმა დავით ვაშაძე ფლობს. დოკუმენტებით ირკვევა, რომ ვაშაძის კომპანიამ ფართი 4000 ლარა შპს ლაიონს 7 გრუპს მიაქირავა. მხარეებმა ხელშეკრულება 2023 წლის 13 აპრილს 1 წლის ვადით გააფორმეს. საჯარო რეესტრის მონაცემებით მეიჯარე კომპანიის 100%-იან წელს დავით არახამიას ძმა მიხეილ არახამია ფლობს. ასე გაჩნდა ეგრეთ წოდებულ კოლც ცენტრების საქმეში ვაშაძე არახამიას გვარები საქმეს ახლა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იძიებს. ოპოზიცია კი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას ისე ვითხოვს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ოპონენტებს მხოლოდ გამომძიებლების როლის მორგება სურთ. ნაცვლად იმისა, რომ შეასრულონ დეპუტატის უფლებამოსილება, მოინდომეს, რომ გახდნენ გამომძიებლები და ახლა აქ ეძებენ საკუთარი თავისთვის რეალიზაციას. კიდერთხელ ეს აჩვენებს რამდენად სკანდალზე ორიენტირებული, არევაზე ორიენტირებული ოპოზიცია ყავს. დღეს საქართველოს, არა ხელისუფლებას, არა მცინამდვილეში, ეს არის საქართველოს ოპოზიცია, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შექმნას ნეგატიური ფონი იმისთვის, რომ შესაძლოა ევროკავშირის ეკრემა მისაღები გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, ასეთი ნეგატიური ფონით, ასეთი მღელვარებით და ასე შემდეგ იხემძღვანელოს და არა იმ შედეგებით, რომელსაც საქართველოს აჩვენებს. ამ საკითხზე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეა პირველად გიორგი გახარიას პარტიამ გააშხერა. ოპოზიციის ნარატივი დღესაც უცვლელია. დავით კეზარაშვილის პარტიის ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ირწმუნება, რომ კოლეგებთან ერთად ტრანსნაციონალურ დანაშაულებრივ სქემას უკეთ გამოიძიებს. საგამოძიებო კომისიას ოცნება კი არ ითხოვს რუსული პარტია. ითხოვს ოპოზიცია და მათ შორის ოცა მეკითხებით ხარს დაუჭერთ თუ არა, არათუ ხარს დაუჭერთ, ჩავერთვებით საგამოძიებო მოქმედებებში საპარლამენტო კომისიას გულისხმობ. საზოგადოება კარგად ხვდება, ვინ მალავს, ვის არ უნდა საგამოძიებო კომისია და ახლა იგონებენ ყველაფერს, რომ საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნას. თუ კონცენტრების კვალი ყველაფერი მიდის ოპოზიციამდე, რატო აფარებენ ხელს კეზერაშულს და რატო აფარებენ ხელს ვინმე სხვას? შევქმნათ საგამოძიებო კომისია და ერთად დავადგინოთ, ვისთან მიდის ეს კვალი საბოლოო ჯამში, ვინ დგას ამ კონცენტრების უკან. ეს ყველაფერი ერთად გამოვიძიოთ და ეს კითხვები, რომელიც არსებობს ქვეყნის შიგნით და არსებობს ქვეყნის გარეთ, ამ კითხვებს ერთად გავცეთ პასუხი. გამოძიების პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოში საკამოძიებო კომისიის შექმნას გამორიცხავს საპარლამენტო უმრავლესობა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს სამართალდამცველებს მხოლოდ ხელს შეუშლის და ოპონენტებს ამით მხოლოდ ისურთ, ხელი მიუწვდებოდეთ საქმის დოკუმენტებზე, რომელშიც რადიკალური ოპოზიციის დამფინანსებლის კეზერაშვილის გვარი ფიგურირებს. ეს არის ის საკითხი, რაზედაც მიმდინარეობს გამოძიება და ამ პროცესში პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნა ნამდვილად დააზიანებს ამ პროცესს და არანაირად ხელს არ შეუწყობს შესაბამისად ზოგადად წარმოუდგენელია, როდესაც მსგავსი საკითხი დგება მიმდინარე გამოძიებაზე, როდესაც ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები ჩართული არიან გამოძიების პროცესში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად. ადამიანები, რომელთა გვარებსაც აი ამ საერთო საბჭო გარემოებებიდან გამომდინარე უკავშირდება ეს კონცენტრები არ უნდა ითხოვდნენ საპარლამენტო კომისიის შექმნას ესეც კიდე დამატებით ეს აჩენს იმასთან დაკავშირებით რომ რაღაც ინფორმაციის მიღება უნდა თან დამალვა უნდა ან რაღაც გარემოებებია ისეთი რომელიც ავალებთ მათ ნაგავში მჯდომთ რომ როგორმე ეს ნაგავი გადაანაწილონ და ისრები როგორმე სახელმწიფო სტრუქტურებზე ან ზოგადად ხელისუფლებაზე გადაწია. საგამოძიებო უწყება აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე ეგრეთ წოდებული კოლცენტრებიდან ტექნიკა და მტკიცებულებები უკვე ამოიღო. რა კავშირი აქვს არახამიო ვაშაძეს ევროპელი პენსიონერების ძარცვის სქემასთან ამას გამოძიება დაადგეს.